namin eh. Antayin mo, baka... <laughs> Ay. Huwag ka... Ayun. yun? Ayun, Ay, ano? Hindi ko narinig. Ayang, ayang, Ulitin mo, ulitin mo, Angela. Hi. Angela yan. Ah, parang paus na bakla. <laughs> Parang... One fifty, one ko kumakain po ako ng betlog. Hindi na. Yo, yo! Hindi ka pwede umalis, yo, yo. <laughs> Isa prank! Asa ito? Sir, sir, sir. Sir, wait lang, sir. Sir, may inaalok sana ako, sir. Ano ba yun, madam? Eh, inaalok ko tong kasama ko, si Angela. Ah, nice meeting you po. Hi. Ito po pala yung kasama ko, si El. Ako po, babe. Saka nang hinaharap niyan, hindi kayo lugi dyan. Ay, ako <laughs> po. <laughs> Nako. Pare, akala ko ba sa akin? Sorry, pare. Niyakap mo ni. eh. Nilawayan na eh. eh. Napaka-sexy ng kaibigan ko. Kita nyo naman. Yun na. Ay, naku. Wait, ano? Threesome? Threesome? Para sa gitna ako. Ako, sir. Layo-layo kayo sa madam namin, sir. Hindi, pinapaalala lang natin si Angela para hindi na single. Sige, hinahanap kasi namin ng jowa. Sir, kayo, bagay kayo, sir, oh. Oo, oo, normal pala. Forman, mayaman. Ay, naku, oh. sir. Ayun na, sir. Ayun na, sir. Ayun na, sir. Ayun na, sir. Ah. Sir, nakikita ko yung team. Si Coffee naman yung i-concert. You know? Yun! po. Mabango ba pare? Mabango? Bango mabango? Mabango? Ay naku! Ay naku! Beshi! Ano ba yung masyado ko mabilis? Pare, labanan mo pare. Labanan mo. Wala ba akong kaso dyan? Baka may kaso ako dyan pag... Ah, pare. Sir, sir, baka bibili kayo, sir. 150. 150? Ah. ah. Sir, sir. Sayin-sayin yan. Fully packed. Ah. Ayun, oh. See? Pare, wag naman dito. Sa ano kayo? Uh, private. Ah, ah, Public garage pack. Fake garage. Fake garage. Oh! Nagdodonate ako pambili ng bahay. Oo. Oh, para doon kayo sa mansyon, doon kayo mag-lucky me. Ayun! Minotor mo. Madam, wag ako, wag ako, wag ako. Ano nangyari? Masyadong mabilis. Ako. Walang usap-usap. Dila. agad. Pero parang nasa gilid yung edits mo. Ay, pare, dandaan lang, pare, sasaktan ako eh. Nagulunan na. Aray, pare. Na, nasasak, aray ko. Aray. Pare, masarap ba pare? Masarap, masarap. Grabe, pare, laki ng etets mo ah. Ang gatang sanggo, tangin na. Alagya, pare. Sir, para sa inyo, sir. Talaga ka, Angel. Naging Angelo ka na. Oo. Para dali mo siya sa mansion para kuha ng sakyan. Oo, Naku po. Ingatid mo sa mansion. Ingatid mo sa mansion. Oo, oh, Angela, ayun daw yung sasakyan niya, Angela. Ayun, ayun. Dam, sakay na po. Sakay na. Angela. Angela, sakay na po. POB yan, public ano. Dito, dito, dito na lang yung sa garage. <laughs> Sakay ka na daw, Wen. Naku, Angela, nakikita namin yung kinabukasan. Napagod agad, napagod. Pinagod mo agad, sir. Sir, pinagod mo agad. Oh! <laughs> ano yan? Ikaw ngayon yung kawawa. Ay, sanay siya ko. <laughs>